Nizeyimana Pascal umwe mu baririmbyi ba korali City singazi ibarizwa ku itorero rya mubuga mu ntara ya murangara mu karere ka karongi kugira ngo buri wese yumvise inkuru y'ibyatubayeho yuko korali yacu yakoze impanuka turi kuva mu bukwe bw'umuririmbyi wacu umwe tuguhaye ikaze wowe udukurikiye ku murinzi tv tugushimira ko udahwema kubana natwe kandi ko ukomeza kudushyigikira reka dushime imana yongeye kuturamutsa twibuka yuko burya iyo waramutse umunsi wawe aba ari uwo kuko ejo atarahawe tuje hano rero tuje kukugezaho inkuru y'akababaro inkuru buri wese atakwishimira kumva mu matwi inkuru yerekana yuko turi mu isi y'icyaha iyo akaba ari inkuru yari ibaye kuri korali hori siti singa yo mu itorero ryo ku mubuga mu ntara ya murangara muri firidi y'uburengerazuba mu itorero ry'abadivantisitsi wa karindwi ikaba ibarizwa mu karere ka karongi nitwa uwizeyimana pascal umwe mu baririmbyi ba korali hori siti singazi ibarizwa ku itorero rya mubuga mu ntara ya murangara mu karere ka karongi kugira ngo buri wese yumvise inkuru y'ibyatubayeho ubwo korari yacu yakoze impanuka turi kuva mu bukwe bw'umuririmbyi wacu umwe tukaba ari inkuru y'akababaro nk'uko mwabyumvishe abaririmbyi bacu bagera kuri batatu bakaba basinziriye n'abandi n'abandi bantu babiri twari kumwe mu modoka bakorana n'uwo mukwe twari twagiriye mu bukwe nabo basinziriye tukaba dusaba rero kugira ngo itorero ry’abadivantise cyangwa se umuryango mugari w'itorero ry'abadivantisite n'abanyarwanda muri rusange kudusengera no gufata mu mugongo abagize ibyago cyane ko hari n'abandi benshi barembye boherejwe mu bitaro bitandukanye byo muri iki gihugu rero ntabwo bitworoheye ni ugufata mu mugongo no gukomeza abasigaye murakoze reka tukwibutse we wabonye bucya uri amahoro we wabonye bucya ugihumeka ngo bikagushimira imana kuko hari benshi baba babishatse ntibabibone hari benshi baba bagiye batabitekerezaga hari benshi baba bahuye n'ibyago abo bose reka dusabe ngo imana ibakomeze imiryango y'ababuze ababo imana ibashoboze kwihangana uyu mwanya tugiye kukubwira inkuru y'incamugongo inkuru y'akababaro inkuru umuntu wese atakwifuza kumva mu matwi yari ayibaye kuri korali horisiti singa yo mu itorero rya mubuga mu ntara ya murangara muri firidi y'uburengerazuba bw'u rwanda mu itorero ry'abadivantisiti umunsi wa karindwi ikaba agace kabarizwa mu karere ka karongi iyo korari yaraye ihuye n'ibyago byabaye ku mugoroba wa dimanche ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ubwo bari bavuye mu birori by'umwe mu baririmbyi babo wari warongoye aba baririmbyi ubwo batahaga imodoka bari barimo ubwo bari bari mu muhanda wa rubengera karongi ntabwo yabashije kurenga ahitwa kibanda kuko iyo modoka yabashije gukora impanuka ikiyubika abantu bane bakaba bahise bahasiga ubuzima barimo abaririmbyi batatu b'iyi korari turimo kubabwira horisiti singa yo kuri iri torero abo baririmbyi bahasize ubuzima bakaba barimo ingabire gatabazi claudine bakundaga kwita mama keza waririmbaga izwi rya soprano hakabamo nyina w'ishyaka leonatari waririmbaga ijwi rya soprano akaba yari umukobwa wari witeguye kuzashyingirwa muri uku kwezi kwa karindwi satani ni umwanzi w'ibyiza hagiye kandi musabyimana eliane wari uzwi ku izina rya mama paterne uyu akaba yaraherutse no kugira ibyago muri uku kwezi gushize ubwo yaburaga umwe mu bana babiri yari afite satani akaba akomeje kubabaza uyu muryango ariko tubabwira tuti mukomere nk'uko rero twabigejejweho n'umwe mu bayobozi ba korari horisiti singa kuko aba baririmbyi babo bakomoka mu miryango itandukanye bamwe imihango yo gushyingura iteganyijwe kuzaba merikeredi ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu bihe nk'ibi nta kindi twabwira imiryango y'abagize ibyago nta kindi twabwira umuryango mugari wa korali horisiti singazi ndetse n'umuryango mugari w'itorero ry'abadivantisiti umunsi wa karindwi rya mubuga uretse kubibutsa amagambo aduha ibyiringiro yo mu byanditswe byera aboneka mu rwa mbere rw'abatesalonike igice cya kane umurongo wa cumi na gatandatu kugeza ku murongo wa cumi n'umunani ayo magambo akaba agira ati kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'imana nuko abapfiriye muri kirisito nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose nuko mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo nshuti bavandimwe miryango y'ababuze ababo bizera b'iri torero umuryango ugari wa korari horisiti singazi nta kindi twababwira uretse kwibutsa yuko dufite imana iyo mana ibabarana natwe ndetse no mu bihe bikomeye ntago idusiga dukomeze kwihangana kandi mukomerere mu mwami naho mu gitondo cy'umuzuko ubwo tuzongera kubona abacu twabuze twakundaga imana ibaho umugisha imana ibashoboze kwihangana mu bihe nk'ibi kandi mukomere umwami wacu arabakunda ntajya duhana no mu byago aba ari kumwe natwe ntago ajya adusiga mwe mwari mukurikiye umurinzi tv turabashimiye